Miarahaba tompoko lahy finaritra tompoko vavy dia faly tafahaona aminao indray ary amin'ity takariva ity a atao anatin'ny fandaharana mety ho toetry ny andro hatrany ao anatin'izay ary raha fitinina ny telo andro manaraka dia mbola tsy maro toerana ny atmosfera any atsimon'ny nosy manontolo iny misy araka izany ny oram-baratra mety misy avandra indraindray amin'izay faritra atsimon'ny nosy izay raha ho an'ny zoma sy ny sabotsy moa ny tena hisongadina izay fa ny any amin'ny faritra sisa kosa dia nitsoka ny aly izay izay somary mangatsiaka no hibahan-toerana ary ho maina ny andro amin'ny ankapobeny ankoatra ny orana malefaka izay tsy tapaka aty amin'ny morontsiraka ampovoany atsinanan' ny nosy Hojerentsika amin'ny antsipiriany avy hatrany izay toetry ny andro izay ho an'ny rahampitso maraina ary dia aty amin'ny morontsiraka aloha izany no mitoetra ny orana malefaka aka endrika orana tandrifindrahona izy aty amin'ny vadovavy fitovinany sy atsimatsinanana aty mandraondrahona hatrany moa ny latsanany afovoantany any ankoatr'izay dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro Tolakandro dia misy ny oram-baratra aty atsimo andrefana Androy Anosy, Ihorombe, atsimo atsinanana iny tapany atsimon'ny Loto Matsiatra mahazo an'ny fito vinany intsy vary mandrahondrahona mety arahan'orana malefaka hatrany ny morotsiraky ny Analanjirofo sy atsinanana ny ankoatr'izay dia hifandidy ny rahona sy ny masoandro. Raha ny vinavina ho an'ny maripana kosa indray dia manodidina ny telo amby roapolo ka hatramin'ny enina amby roapolo degre celsius eo ny ambony indrindra aty amin'ny faritra afovoan-tany. Ny morotsiraka atsinanana dia ah, sivy amby roapolo ka hatramin'ny iraika amby telopolo degré eh, celsius, ah, valo amby roapolo ka hatramin'ny telo amby telopolo ny morotsiraka andrefan'ny nosy. Ah, ny mafana indrindra dia ny faritra Boeny, Mahajanga, dimy amby telopolo degré celsius. Toy ny toetry ny andro ho an'ny sabotsy kosa indray dia aty amin'ny atsimatsinana nosy izany hoe vadivavy sy fitovinany ary atsimatsinana no misy orana tandrifindrahona mety hiaraha-mikotroka ny tolakandro dia toraka izany koa misy orana malefaka hatrany aloha motsiraky ny antalaha sy ny lalan-drofo ary ny faritra atsinanana indray koatra izay dia fandimby ny rahona sy ny masoandro misy ny zavon-tany amin'ny afovoan-tany ny voamaraina sy aty atsimo ny nosy manodidina ny valo amby roapolo ka hatramin'ny telo amby telopolo degré celsius manentana fiakaran'ny misongadina kely ny aty amin'ny Toamasina aty motsiraka andrefana kosa dia valo amby roapolo ka hatramin'ny telo amby telopolo degré celsius izay maripana ambony indrindra izay dia mbola dimy amby telopolo hatrany mafana indrindra mahajanga no ahitantsika izay dia makasitraka anao nanaraka izay trano farany aho manasanao hatrany anaraka ny fandaharana mety toetry ny andro eto amin'ny televiziona malagasy amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko